hello student hello student welcome to Suryavanshi commerce classes मित्रांनो जसं की मी तुम्हाला मागेच इंटिमेशन दिलं होतं की आपण लवकरच बेसिक मॅथचे क्लासेस स्टार्ट करत आहोत यालाच आपण बेसिक मॅथ पण म्हणणार आज मी तुम्हाला एक डेमो लेक्चर म्हणून छोटासा व्हिडिओ शेअर करणार आहे ज्याच्यात तुम्हाला बेसिक मॅथ कुठून स्टार्ट होईल आणि बेसिक मॅथमध्ये तुम्हाला काय काय शिकायला मिळेल ते तुम्हाला आणि तुम्हाला जर आवडत असतील या पद्धतीचे तर मी तुम्हाला क्लासमध्ये एनरोल करण्यासाठी आपल्या युट्यूब चॅनलच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये सगळ्या लिंक्स देतो तिथून तुम्ही क्लासला एनरोल करा आपण पेड लेक्चर्स हे टीच टॅप ॲपवर घेणार आहोत त्यासाठी तुम्हाला आवश्यकता आहे की टीच मीट ॲप तुम्हाला डाउनलोड करावं लागेल त्या ॲपची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देऊन टाकेन क्लास एनरोल कसं करायचा त्याची तुम्हाला एनरोल आय डी देऊन टाकेन पण त्याच्या आधी तुम्हाला ऍडमिशन घ्यावं लागेल ऍडमिशन घेण्यासाठी पण मी तुम्हाला ऑनलाईन एक लिंक प्रोव्हाइड करणार आहे ती पण तुम्ही तिथूनच ऑनलाईन फॉर्म फिलअप करून द्यायचा आणि या कोर्सची फी आहे मित्रांनो सगळ्यात कमी किती फक्त three hundred per month per month नुसार आपल्याला तीनशे रुपये महिना आहे जास्ती जास्ती अमाऊंट द्यायची गरज नाही आपल्याला बाहेर क्लासेस लावले तर हजारो रुपये फीस द्यावी लागते आणि परत तुम्हाला त्या गोष्टी शिकायला नाही भेटत त्या प्रॉपर तुमच्या इच्छा असतात ज्या तुम्हाला एक्झाम मध्ये परत परत येतात ज्या तुम्हाला शॉर्टकट पाहिजे असतात कारण कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम ज्या असतात कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम मध्ये बऱ्याचशा गोष्टी या तुमच्या डिपेंड करतात टायमिंगवर आणि टाइम खूप कमी असतो कमीत कमी टायमिंग मध्ये जास्तीत जास्त क्वेश्चन कसे सॉल्व्ह केले जातील हे तुमचा उद्देश असतो आणि हेच आपण सगळं शिकणार आहोत त्याच्यासाठी बेसिक तयारी महत्वाची बेसिक बेसिक गोष्टी मी तुम्हाला इथं क्लिअर करून देणार तुम्हाला ऑनलाईन टीचिंगचा फायदा काय होणार आहे ते बघू एकदा की आपला क्लास एंड झाला इव्हिनिंग पर्यंत तुम्हाला त्याच क्लासची रेकॉर्डिंग पण अवेलेबल होते म्हणजे जर लाईव्ह क्लासमध्ये तुम्हाला काही कन्सेप्ट क्लिअर नाही झाले किंवा काही गोष्टी समजल्या असतील तर पुन्हा तुम्ही एकदा रेकॉर्डिंग बघू शकता म्हणजे हा तुमचा दुसरा बेनिफिट होणार आहे आणि हे तुम्हाला फक्त त्याच वेळेस होईल की ज्यावेळी तुम्ही क्लासमध्ये एनरोल करणार हे तुम्हाला युट्यूबला नाही भेटणार युट्यूबला मी तुम्हाला बऱ्याचशा गोष्टी देत राहील मध्ये मध्ये पण तुम्हाला पूर्ण डिटेलमध्ये ए टू झेड शिकायचं असेल तर तुम्हाला क्लास एनरोल करावा लागेल आणि फी काही जास्त नाही कमीत कमी फी आहे जास्तीत जास्त बेनिफिट भेटेल आणि आपले ऑल डे लेक्चर होते मंडे टू सॅटरडे प्रत्येक दिवशी लेक्चर होईल एक तासाचं त्या एक तासामध्ये जेवढं तुम्ही प्रोडक्टिव्ह करला तेवढं तुम्हाला फायदेशीर असणार तुम्हाला याच पद्धतीची टिप्चिंग मी प्रोव्हाइड करणार एक छोटासा मी आज तुम्हाला ओळख करून देतो बेसिक मॅथची बेसिक मॅथ मध्ये सगळ्यात पहिले तुम्हाला तीन गोष्टी माहिती पाहिजे फोन नंबर्स नॅचरल नंबर्स आणि इंडिजन्स या तीन गोष्टी तर बऱ्याचशा मुलांना माहिती असतात म्हणजे ह्या गोष्टी आपल्याला माहिती नंबर माहिती नंबर सगळ्यांना माहिती असतो नंबर काय नंबर म्हणजे नंबर प्लस विशेष संख्या कुठलीही संख्या पण ते संख्या कुठून सुरू होते कुठे एंड होते हे पण माहिती काय होतं बऱ्याचशा वेळेस आपल्याला नंबरची कल्पना असते नंबरची कल्पना असते पण तो ओळखता येत नाही होल नंबर कोणता आहे नॅचरल नंबर कोणता आहे इंटिजर्स कोणता आहे ते ओळखता येत नाही आधी आपण बघू होल नंबर कोणते असतात होल नंबर हे तुमचे झिरो पासून स्टार्ट होतात zero one two three four five six ये अनंत आहे जिथे त्याला अंत नाही तिथपर्यंत म्हणजे होल नंबर एक नेहमी झिरो पासून स्टार्ट होतात हे तुम्हाला माहिती पाहिजे ज्यावेळेस झिरोचा वापर केला जातो तिथं होल नंबर हा सुरुवातीला येतो नेचुरल नंबर हा नेहमी एक पासून स्टार्ट होतो एक दोन तीन चार पांच सहा एक्सेट्रा याला झिरो लागतो बघा फरक फक्त वरती झिरो होता इथं झिरो नाहीये इथं झिरो लागला तर होल नंबर होऊन गेला झिरो काढला तर नॅचरल नंबर होऊन गेला बरोबर आहे या बेसिक कन्सेप्ट आहेत ह्या बेसिक कन्सेप्ट तुम्हाला एक्झाम मध्ये येतात चांगल्या चांगल्या युपीएससी युपीएससीच्या एक्झाम मध्ये सुद्धा विचारले जातात मग तिथं तुम्हाला गोंधळ होतो माहितीच लागते होल नंबर कोणते नॅचरल नंबर कोणते फक्त एका संख्येचा खेळ आहे झिरोचा खेळ आहे फक्त झिरो नव्हता तर नॅचरल होऊन गेला झिरो आला तर होल होऊन गेला होल म्हणजेच काय पूर्ण संख्या नॅचरल म्हणजे काय नैसर्गिक आणि इंटिजर्स म्हणजे काय अपूर्ण किंवा पूर्ण तर आता इंटिजर्स कुठून सुरू होता मध्यभागी झिरो असतो झिरोच्या आधी पण संख्या येतात नंतर पण संख्या यालाच आपण पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह पण म्हणतो पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह बघा पॉझिटिव्ह कसं येईल 0 पासून 1 2 3, 4, 5, 6 एक्सेप्ट पण तेच जर इकडे घ्यायचं असेल तर -1 -2 -3 -4 -5 -6 इकडे पण एक्सेट्रा या तीन कन्सेप्ट आहेत म्हणजे होल नंबर नंबरमध्ये नॅचरल नंबरमध्ये मध्ये इथे मायनसचा संबंध येतो इथे अपोजिट आणि त्याच्या समोरची संबंध दोघा आपल्या समोर येतात तर ही तुम्हाला आज सांगायची होती की इथून पासून तुमचे नॅचरल नंबर पासून ते होल नंबर पर्यंत मल्टिप्लिकेशन डिवायडेशन बघा आपल्याला बऱ्याच वेळेस आपण मॅथ्स ऐकलेलं असेल की पाडे पाठ असतील तर तुम्हाला मॅथ्स येईल कोर्स मॅथ मध्ये पाडे तर लागतातच टेबल तुमचे पाठ पाहिजे पण बेसिकच टेबल पाठ पाहिजे एवढे ऐंशी नव्वद शंभर पर्यंत पाठ करायची गरज नाही त्यांना आपण संख्याच्या खेळाने आन्सर काढू शकतो संख्येच्या खेळाने आन्सर काढता येईल आपल्याला एक एक दोन दोन मिनिटं लागतात अशा संख्यांना आणि जे बेसिक असतात त्यांना फक्त दोन दोन ते तीन सेकंदात तुमचे आन्सर येतात बघितलं की उत्तर येतं बघितलं की उत्तर येतं मग हे सर्व तुम्हाला केव्हा मिळेल ज्यावेळेस तुम्ही रेग्युलर क्लास करणार रेग्युलर तुमचे इंटिमेशन राईट रेग्युलर तुमच्या एफर्ट राहील मी जेवढा तुम्हाला सांगेल तेवढं तुम्ही मला करावं लागेल तेव्हा या गोष्टी क्लिअर होतील तुम्हाला ही कन्सेप्ट कशी वाटली तुम्ही कमेंटमध्ये नक्की कळवा मला आणि त्याचबरोबर क्लासला एनरोल करण्यासाठी मला व्हॉट्सअप करा खाली माझा नंबर दिलेला आहे मी लिंक प्रोव्हाइड केलेली आहे आपल्या लिंक दिलेली आहे तुम्ही ते डाउनलोड करा एनरोल करा दुसरी गोष्ट म्हणजे तुम्ही ऍडमिशन घ्या ऍडमिशनसाठी सुद्धा मी तुम्हाला एक सर्वे हट म्हणून एक लिंक आहे ती पण डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे या सगळ्या गोष्टी प्रोव्हाइड करा आपल्याला एक तारखेपासून हा कोर्स रेग्युलर चालू करायचा आहे आणि फीस तुम्हाला मी सांगितलेली फीस काही जास्त नाही फक्त three hundred rupees per month तेवढा तर आपण नेटला बॅलन्स पण मारतो त्याच्यापेक्षा नेटला जास्त बॅलन्स असतो आपला ओके खूप कमी मध्ये आपल्याला खूप जास्त शिकायला भेटणार आहे आणि या व्हिडिओला जास्तीत जास्त शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर आधी सबस्क्राईब करून घ्या म्हणजे तुम्हाला परत परत नवीन नवीन जे व्हिडिओ मी शेअर करेल ते तुम्हाला लवकर भेटतील ओके थँक्यू व्हेरी मच